Bună ziua! Să rămână! Cu ce proiect sunteți prezent la Timon? Păi cu un, cu un proiect atipic. Un proiect care implică un concept total nou pe piața din România, mai ales în București. E, e un concept, zic eu, uh, exclusivist. Avem, uh, avem piscină, avem o sală de fitness, spa, nu știu, mă gândesc că tot ce implică un confort sporit pentru cineva care își dorește o zonă liniștită, o zonă puțin mai diferită față de ce se vinde în momentul ăsta în București. Când va fi finalizat acest proiect? Uh, proiectul este împărțit în două. O prima parte se va finaliza în martie, urmând ca cea de-a doua să fie finalizată la sfârșitul anului viitor. Ce puteți să ne spuneți despre prețurile locuințelor? Uh, în perioada târgului avem un preț promoțional, asta însemnând 1200 de euro pe metru pătrat construit, urmând ca în afara târgului să fie un preț de listă de 1400 de euro. Ce feedback ați primit din partea vizitatorilor de la Timon? Uh, feedback-ul a fost foarte bun. Chiar am fost plăcut surprins să aflu că este foarte bine văzut tipul ăsta de, de complex rezidențial. Deși nu știu dacă e neapărat un complex rezidențial, e pur și simplu altceva. E ceva nou. Mulțumim și mult succes pe viitor! Mulțumesc eu!